ada ni kita ada ni hmm, uh, Alhamdulillah kita mula dengan rupiah dulu send this back Dekat pintu pakai face mask dulu next time eh. Pakai face mask. Okey.